cheki zidi zidi zizidi sana zidi zizidi sana zidi zizidi sana zizidi sana zizidi sana kwenye mic mimi ni makosa unaweza pata all day na ni rap vile inatoka hadi unaweza no rasta Nika yo pasta mwenye ni gasla hasla jua leta disaster ndani ni rasa kume ni last na anadai kuwa ras hasa alafu bas Alas hakuna mabadiliko mimali niko huku ni vituko ndulama ni kama show wacha ni kusho bana ni mwenye flow the dance flow basi Check it ah, zidi zizi zizidi sana zidi zizi zizidi sana zidi zizi zizidi sana zidi zizi zizidi sana zidi zizi zizidi sana zidi zizi zizidi sana sana miufeni juu sawa vile nazigawa hili kama dawa swakilo nafaa kufanya wacha tu nifanya ini chajafawa pape kama kama cheki zidi zidi sana zidi zidi sana zidi zidi sana zidi yani makeria mono zaidi too much three much four much in fact weka too much zote pale ndani <laughs> bana